हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है क्या खास है क्या सीखेंगे आइए आपको बताता हूँ सबसे पहले देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है यहाँ पे और यहाँ पर एक्सेल में हमें काम करना है और एक्सेल में हमें करना क्या है यहाँ पर देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट का और हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर लेके आ जाए ये बहुत आसान है कई तरीकों से कर सकते हैं लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जैसे आप फर्स्ट नाम एक लिख लीजिए ऊपर वाला यहाँ पे लिख लिया राजू क्योंकि यहाँ पे राजू सिंह लिखा हुआ है तो ये राजू लिख लिया और आपको अब प्रेस करना है एंटर एंटर प्रेस कर दिया अब एंटर प्रेस करने के बाद आप कंट्रोल के साथ ई e प्रेस कीजिए और सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे ठीक है दूसरा यहाँ पे लास्ट नेम लेके आना है तो लास्ट नेम इनका है राजू का सिंह तो यहाँ पे सिंह लिखा हमने और एंटर प्रेस किया और यहाँ पर कंट्रोल के साथ ई e प्रेस कर दीजिए सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे तो कैसी लगी ये ट्रिक मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग